حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زبیر شاہ دوستو اگر آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے آپ کے پاس اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہے اگر آپ پرفیومز کاسمیٹک کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے گولڈن چانس ہے آپ کے لیے ایک اپرچونٹی میں لے کے آیا ہوں آپ بڑی ہی آسانی سے کم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اب وہ بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے یہ سیٹ اپ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لیے میرے پاس ہیں شہباز صاحب ہیں یہ یہ اس بزنس کے اندر آلریڈی پچھلے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 کارخانہ یا ایک فیکٹری لگا سکتے ہیں تو اس بیسک کنسپٹ کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اس میں میری ڈومین کیا ہے میں کیونکہ بیسیکلی جو بیسک ایجوکیشن ہے میری وہ کیمیکل سے ریلیٹڈ ہے اور فردر میں نے انٹرنیشنل بزنس بھی پڑھا ہے تو اب میں جو چاہتا ہوں جو ماڈل میں چائنا میں دیکھ کے آیا ہوں کہ سمال بزنس سے آپ کس طرح سے اپنی اور اپنے پیاروں کی اور اپنے ملک کی جو اکانومی ہے وہ کیسے جی۔ بہتر کر سکتے ہیں چائنا میں کتنا میں چائنا میں کافی ٹائم سے تھا اور میں وہاں پہ لینگویج بھی پڑھی ہے اور وہاں پہ میں نے انٹرنیشنل بزنس بھی پڑھا ہے اور ساتھ میں میں نے یہ سیکھا بھی ہے وہاں پہ کہ کس طرح سے سمال سٹارٹ اپ یا سمال سٹارٹ اپس کیسے شروع کیے جاتے ہیں بیسیکلی سمال بزنس کے اندر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ زیرو انویسٹمنٹ سے لے کے تھری ٹو فور لیک تک کس طرح سے ایک اچھی ہینڈسم اور زبردست اپنی بزنس جو ہے کھڑی کر سکتی ہیں جی۔ دوستو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مارکیٹ میں آپ کو ڈیفرنٹ کائنڈس uh, کے پرفیوم نظر آتے ہیں کاسمیٹک کی چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری یہیں پہ پاکستان میں بنتی ہیں ان کی برینڈنگ یہ ہوتی ہے پلس اس میں جو فارمولا یوز کیا جاتا ہے وہ ٹوٹل پروسیجر کیا ہے وہ یہ آپ کو بتائیں گے یہ ماشاءاللہ ان کا انٹرنیشنل لیول کا ایکسپیرینس ہے گوروں کے ساتھ چائنیز کے ساتھ یہ آلریڈی کام کر چکے ہیں اب یہ بیسیکلی وہاں پہ جاب بھی کر رہے تھے لیکن ان کا یہ تھا کہ میں نے اپنے ملک کو سرو کرنا ہے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے وہاں جا کے جو میں نے کام سیکھے ہیں میں وہاں پہ بھی اپلائی کروں تاکہ جو میرے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ ہو تو اس سلسلے میں ان کا ماشاءاللہ آئیڈیا بہت اچھا ہے ان کا انہی سے ہم جانیں گے کہ اگر میں فار ایگزامپل میں ہوں میں نے اگر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے یا آپ ہیں جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے آپ کے پاس میکسیمم دو سے تین لاکھ روپے ہیں تو اس کو آپ کیسے چھوٹے لیول سے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں جی سر اچھا سب سے پہلے آپ کیونکہ ہم بیسیکلی جو ہے ایک غریب ملک سے یا ایک جی۔ کم آمدنی والے ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو لوگوں کے پاس اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی کہ وہ ایک بہت بڑا بزنس امپائر کھڑا کر سکے تو میرا جو کنسپٹ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ سمال انویسٹمنٹ سے جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ اپنا کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ میں آپ کو سکھا رہا ہوں پرفیوم سازی میں آپ کو سکھا رہا ہوں کاسمیٹک سازی میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو میک کینڈل کیسے بنائی جاتی ہیں فوڈ پرزرو کیسے کی جاتی ہے یا کوئی بھی بزنس آئیڈیا جو مجھے لگتا ہے کہ کم سرمایہ سے کیا جا سکتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ میں اپنے چینل سے بھی شیئر کرتا ہوں اور وہ میں ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے جیسے آج شاہ صاحب کا یوٹیوب چینل ہے یہ مجھے ایک اچھی اپرچونٹی ملی تو میں ایسے فارمز کو یوز کرتے ہوئے آپ تک اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر فار ایگزامپل میں نے مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے پرفیوم جی۔ یا کاسمیٹک کی چیزیں اب یہ کمپنی کیسے رجسٹرڈ ہوتی ہے اس کا کیا پروسیجر ہے کتنے عرصے میں کمپلیٹ جی، ہے کمپنی اور اس کی کاسٹ کتنی آتی ہے بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ نے کمپنی کھولنی ہے تو اس کا بہت ہی زبردست اور بزنس جو آئیڈیا ہے وہ اس طرح سے کچھ ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا نام رجسٹر کروانا جس کو کہتے ہیں ٹریڈ مارک نمبر ایک آئی نام کا ایک آفس ہے پاکستان کے اندر وہ لاہور میں کراچی میں اور اسلام آباد میں موجود ہے وہاں پہ آپ اپنا جو برانڈ نیم ہے وہ وہاں پہ ڈالیں گے سب سے پہلے آپ کا برانڈ نیم رجسٹر ہوگا اس کے بعد پھر آگے فردر پروسیس چلتا ہے تو یہ ون اینڈ ہاف یا ٹو ایئر کا پروسیس ہے آپ کی ایک پوری کمپنی رجسٹرڈ ہونے کا لیکن جو بنیاد ہے کمپنی رجسٹر کروانے کی وہ آپ کے ٹریڈ مارک نمبر سے ہی پڑتی ہے ٹریڈ مارک نمبر کروائیں گے اگر آپ کی انویسٹمنٹ بہت بڑی ہے تو پھر آپ اپنا جو آپ کا ٹیکس نمبر ہے وہ بھی آپ رجسٹر کروائیں گے اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے یہ ایک ہینڈ واش ہی بنانا ہے تو ہینڈ واش بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے اپنا نام ڈیسائیڈ کرنا ہے نام کو رجسٹر کروانا ہے نام کو رجسٹر کروانے کے بعد آپ نے مشینری کا ارینج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے کیمیکلز کا ارینج کرنا ہے اور ایک فارمولے کا ارینج کرنا ہے جس سے یوز کرتے ہوئے آپ نے پروڈکٹ بنانی اچھا یہ کیمیکلز وغیرہ یہ کہاں سے ملتے ہیں یہ کس طریقے سے ہم بالکل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹریڈ مارک نمبر بھی ہو گیا آپ کا مشینری بھی آ گئی آپ کے کیمیکلز کا مہنگا آتا ہے کہ آپ وہ کہاں سے لے سکتے ہیں جی۔ پاکستان میں بہت بڑی بڑی مارکیٹس موجود ہیں آلموسٹ آل بڑے تمام بڑے شہروں میں موجود ہوتی ہیں لیکن مین جو ہے وہ کراچی کی مارکیٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ لاہور کی مارکیٹ آتی ہے اسی طرح ملتان میں بھی کیمیکل مارکیٹ ہے کوئٹہ کے اندر بھی ہے پشاور کے اندر بھی ہے تو ان تمام بڑے سٹیز میں آپ کیمیکل شاپ میں شاپ پہ جا کے وہاں سے ان کے اندر ڈلنے والے تمام کیمیکلس کو آپ بڑے آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو فارمولا آپ یوز کر رہے ہیں اس کو اس کو فردر اس کی تصدیق کروانا چاہتے ہیں تو پاکستان میں ایک ادارہ موجود ہے اس کا نام ہے پی سی ایس آئی آر ٹھیک ہے جی وہ وہاں پہ آپ کیا کریں گے اپنی پروڈکٹ بنا کے لے کے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے فرض کہ آپ نے ہینڈ واش بنایا تو اس کی روبوٹل کروانا چاہتے ہیں تو پی سی ایس آئی آر سے اس کی روبوٹل کروائی جا سکتی ہے اور اس کی ایک نارمل سی فیس ہوتی ہے اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا وہ تمام دوست جو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی طور پر ان تمام جو کیمیکلز کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی واٹر کروائیں کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیومن باڈی پہ یا انسانی صحت کے لیے یہ چیزیں یوز ہونا ہوتی ہیں اگر آپ کی فارمولیشن اتھینٹک ہے تصدیق شدہ ہے آپ کی پروڈکٹ ٹھیک ہے تو آپ نہ صرف پاکستان میں بیچ سکتے ہیں پھر آپ اپنی جو پروڈکٹس ہیں اس کو آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ان یعنی پوری دنیا میں بیچ سکتے ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ نمبر ان کا سکرین کے اوپر چل رہا ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید یہ آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر خود بھی بتا دیں گے اور ان کا جو چینل ہے کس نام کا چینل ہے آپ کا جی میرا نمبر جو ہے وہ زیرو تھری ہنڈریڈ ہے eight nine eight six seven one four zero تین سو آٹھ سو اٹھانوے ستاسٹھ چودہ میرے چینل کا نام ہے شہباز طالب جموں میں ابھی آپ کو مشینوں کے بارے میں بتانے جا رہا تھا کہ مشین جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے بزنس کو بہترین کر سکتی ہے یہ بیسیکلی یہ مکسر ہے جو کہ ڈفرنٹ لیکوڈ چیزوں کو مکس کرنے کے کام آتا ہے اس کے ساتھ یہ فلنگ مشین ہے یہ پوری پوری ایک ٹیبل فیکٹری آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور اس ٹیبل فیکٹری پہ آپ پچاس سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں جس میں جتنی بھی ریکوڈ چیزیں ہیں جس میں ڈش واش ہے ہینڈ واش ہے یہ ریکوڈ ڈش واش ہینڈ واش کی بات ہو رہی ہے ریکوڈ ڈیٹرجنٹ ہے شیمپو ہے کاسمیٹک کی بہت سارے پروڈکٹ ہیں اور اسپیشل پرفیوم کے لیے تو یہ زبردست سیٹ اپ ہے اس کے علاوہ دودھ اور دہی کو پیک کرنے کے لیے یہ مشین بہت زبردست ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ساؤنڈ جیل ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہیئر جیل ہے اس کے بعد آپ کے جو شیونگ جیل ہے اس سب ان تمام چیزوں کو یہ پیک کرنے کے لیے یہ مشینری بہت زبردست ہے یہ ٹوٹل آپ کے پاس جو سیٹ اپ پڑا ہوا ہے جی، جی، جی۔ یہ کتنے کا بنتا ہے یہ ٹوٹل جو پرائس ہے یہ میرے نمبر پہ آپ واٹس اپ کر کے میرے سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں اس کی پرائس اور ہوگی اگر آپ مہینہ بعد میں دیتے ہیں تو اس کی پرائس ڈیفرنٹ ہوگی یہ اس سے کیا کیا چیزیں بن جائیں گی ہاں اس سے بہت سارے تقریباً میرے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ ایک مشین پچاس کاروبار وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ آسانی رہے گی کیونکہ اس کو بتاتے ہوئے ایک پوری لسٹ ہے اور اس سے یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس مشینری سے آپ کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں اس سے پیک کی جا سکتی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں آ کے ملیں اگر آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو کر سکتے ہیں یہ حاصل پور سٹی کے قریب رہتے ہیں کانٹیکٹ نمبر ہے اسکرین پہ چل رہا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو تو چینل کو سبسکرائب کر اور ساتھ ہی ان کا بھی چینل ہے ان کو بھی سبسکرائب کر لیں ایک دفعہ وزٹ کریں اگر آپ کو باتیں سمجھ آتی ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجیے گا اسی کے ساتھ ہی زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ